De la alcantarilla saliste a otro cuarto. ¿Qué? Sí, te dije que era un laberinto. Vos entraste como de casualidad ahí. Ah, ya que yo de la alcantarilla traté de salir claro, la Claro, ya sé que saliste de la calle, pero entraste a otro cuarto de la fábrica. Que está lleno de máquinas de coser antiguas. Hay como un montón de lockers. Y empezás a revisar ahí y encontrás como sacos. Sacos. Y encontrás, y cada locker tiene nombre, y encontrás el locker de esta Ana María, se llamaba. Encontrás solamente una tijera. Qué cagada, la puta que lo parió, ok. <laughs> ah, y ahora tenés que robar una carta. Ah, qué genial. Eh o solamente dos cartas? dos veces. Ah, porque. Luego me la juego. Entonces eh, cuando se roba yo estos números, ¿tengo que ir yo? ¿O le tengo que decir a él? Vos. Dale. Vos robás Te va a salir un 6, no te preocupes. ¿Cómo, es la suma de eso? Vos. Oh. Cada carta vale lo que dice. Sí. Menos los, la JK y la 8 Q. y 10. Son, son 18, estás adentro de lo bueno. Bueno, te tengo que preguntar qué estás haciendo. Puedes hacer lo mismo, puedes investigar. Yo ya te dije que encontraste, vos investigaste y encontraste una tijera en el locker de esta mujer. Igual, soy sincero, yo no quería hacer eso. Así que está bueno si puedo narrar otra cosa No quería investigar. Ah, bueno, bueno. Estás en ese, en ese, bueno, lugar de máquinas de coser, todo. Eh, hay muchos lockers con nombres de mujeres y tal no nombre de esta mujer que estaba remarcado en la libreta que pues vos Ponerle que las veo las tijeras, no que yo las busqué, pero están Claro, como está abierto. Em, me pongo un saco. ¿Hay sacos como tipo de hombre? ¿Viste que, había, que había ropa? Sí, mujer. ¿Hay uno que sea grande que yo no pueda poner? Sí. <laughs> el de María. ¿Hay uno que sea rojo? <laughs> ¿El de Papá Noel? No. Bueno, ¿de qué color hay? Pará. No. Callate vos. <laughs> Que yo te dije lo que encontraste y qué sucede con lo que encontraste, lo que dije. No, pero pará. yo te estoy. No, pará. Yo estoy contando lo que hago. Yo te dije, vos viste lo que yo vi. Yo te digo, agarro un saco. Sí. de qué, sacos, de qué colores hay los sacos. Hay un saco grande que me entra a mí. Claro. Pero con lo que encuentro yo tengo que hacer que pase algo para que pase algo de esto. Bueno, prepará, escúchame una cosa. Eh, sí. El saco, ¿Hay, ¿hay un saco grande como que me entra a mí? Sí. ¿De qué color? ¿De qué colores hay? Elegí vos los eh, colores. Elegí vos los colores. Bueno, negros. Bueno, me pongo un saco negro. Bueno. Ok, y después, con el saco puesto, agarro la tijera y la rompo. ¿Viste que tijera, como puedes hablar así se rompe? Sí. La rompo. Y la dejo en el locker. ¿Qué locker? El locker de Ana María, donde estaba Sí, la dejo rota ahí. ¿Hiciste algo que vio ella, el fantasma? Sí. Y aparece ahí. ¿Qué? Aparece y empieza a, a, abrirse y cerrarse todos los lockers y a prenderse y apagarse las luces. Entonces yo tengo que ir a... <laughs> Pero, pero yo saqué una carta alta. Pero hiciste algo que lo percibió ella. Vos hiciste cosas como algo que llamó su atención. Ah. Apareció ella y No, no lo agarró las tijeras. las tijeras que vos dejaste ahí tiradas. Pero yo las rompí. No rompiste las tijeras, rompiste la. la... Rompí las tijeras. Viste que vos las tijeras las ah, yo podés que rompí Las cosas. puedes separar así y las rompes. Separé las dos hojas de las tijeras. Bueno, ella agarró las tijeras y las agarró con las dos manos, las dos. ¡No! No pensé que podía hacer eso. ¡Wow! Y empezó a golpearse todo, todas las puertas, a ponerse a apagarse la luz y ella gritando y llorando como, como la vez que la escuchaste. Y vos estás asustado y te intentás... Sí, ya sé la punta que estoy asustado, sí. Créeme que estoy asustado. Ahora podés robar una carta. Bueno. Róbalo. Un 8. Uy, tuvo suerte. El fantasma se va acercando a vos. Lentamente. El fantasma se va acercando a vos, gritando y como viéndote a vos. lentamente. ¿Y tiene las tijeras en la mano? Y te vas a la página 16. ¿A la página 16? Escúchame. Eh... a la página 16, dale, dale que se está bien. Ay, perdón. Para Pará que yo tengo que ver qué hora está bien. ¿Todavía tiene las tijeras en la mano? Sí. Vení. Te va gritando y llorando como con mucha bronca. ¿Tiene sangre en el de su cuerpo? Eh, sí, en las muñecas. Em, ¿Cuántos años tiene más o menos? Es joven tendrá entre 25 y 30 años. Vestida como, como con un uniforme, pero el uniforme está todo roto y manchado con sangre. Ella está toda despeinada, con cara triste y enojada. Y te ve a vos y, te quiere matar. Ok, a pesar de todo, la parte que me parece más humana de ella es su miedo. Atención que robó. Dale. Bien. ¿Cuánto suma? ¿15? Sí. Ok, 13, 20. No me acerco de ningún modo al fantasma. Ah, ¿no haces nada? Sí, ahora se eligió. Sí, no me acerco de ningún modo al fantasma. Ahí tenés todas las opciones. Para, pará, ah, No, o sea, como que, ¿qué? Como que esto, ¿no? Vos elegís. Yo diría. eh, dejala que, que juegue ella. Vos, elegís qué, reacción tiene el fantasma ante lo que hizo él. No, pero con la respuesta de él yo tengo que decir qué fue que, que le inspiró. ¿Qué, fue lo que le pasó? ¿Qué habías dicho? ¿De qué? Para mí lo más humano, a pesar de todo, la parte de ella que me parece más humana es su miedo. Su trabajo, no, para mí esta. Para mí como que... Para mí que esta. No, no, Sí, para mí eso, es... andar la página 38. Bueno, pero esto no es un comité de sugerencias. Claro. Vos sos la que tiene el poder acá. Ya sé, yo solamente estoy diciendo. A mí me gusta esa. Andá a la página 38. Andá a la página 38. Eh, dale porque nunca... Ok, tengo que robar. Eh, ¿Cuánto tengo acá? 15. Jugátela. No, de hecho no. Quedan... que No, ni en pedo, ni en pedo me la juego, ni en pedo. Ni en pedo me la juego. Va a perder igual, vas a sacar un honor. No, porque leí lo que pasaba si perdía. <coughs> Hago una carta nueva. Oh, bien. Eh, J, ¿cuánto? 11. ¿Cuántas es la J? 11. 11, sí. 11. te tengo que decir que vayas a la página 25. Maldita sea. ¿A vos no te dice que, que narres nada o que cuentes nada? No, solamente que eh, robe y que vaya con lo que saqué. Lo que yo me he inventado que no conté todo es no, que pará, pará, pará. Conté en el juego. Ah, bueno, pará. no, De nuevo es decisión tuya. Sí, venís re bien, sí, sí. Yo me lo, estoy pasando bárbaro. Ocho de pero yo me estoy re divirtiendo. Me gusta hacer cámara. ¿Eh? Me gusta hacer cámara, rompo la cuarta pared. Si te llegas a molar, yo puedo firmar un rato, se puede No, ni en pedo, vos no sabes firmar. Para mí. Es como que. Es una mezcla de estos dos, <coughs> pero me quedo más por este. Bueno, dale, vamos. Bueno, en este caso como que te ataca y yo tengo que ir a la página 29. Ah. El fantasma me ataca. ¿Para qué le eso? Decide cómo pretende matarla. Con violencia directa, utilizando el entorno, con violencia ¿A quién estás leyendo? Ah. A ella misma. Ah, perdón. Santi esperando su muerte. Te vas a la página 40. Te olvidaste de narrar. Ah, mal, bueno. Eh, que tiene, no sé. ¿Qué que decir? <laughs> Estaba con mucha bronca sobrenatural. Y empieza como como de cierta manera cada vez que se acerca a vos te vas asfixiando. Es bueno. Mm, te vas asfixiando y sintiendo como cortes en tu piel, como si te estuviera cortando con las tijeras, pero en realidad no se, no, te estás, no está haciendo como nada que veas vos, como que te vas asfixiando lentamente y sintiendo cómo te desangras. Oh, qué rico. Sí, yo la dije que te rompí las tijeras y no estás, si no tijeras no vas a hacer nada. No, tendrás que Técnicamente hiciste dos cuchillos. Claro, hiciste más otro arma, es verdad. Sí, lo pensé así después, pues, fue como la... La cagaste. Dale. Pues. La recagué. Bueno, ahora sí. Eh... ¿Cuánto, ¿Cuánto es esta? 11. Yo creo que me la juego. Tenés altas chances. Bueno, robo. No, yo tengo una sola carta. Eh, no, pero tiene altas, ¿Cuántas chances de sacarse un 9 o menos. 5, 11 y 5, 16. 16. muy bien, está el 13 ¡Vamos, carajo! Eh, Qué culo, Santi. Me, caigo al piso como arrodillado y me agarro la garganta y me cuesta respirar. Eh, y, y tengo puesto el saco yo me hago como un... Me, me agarro saco, como que me tapo con el saco, me protejo, me hago como una, una cuevita, ¿sí? ¿Vieron como cuando hay humo y te tratas de que no llegue el humo? Me hago como una cuevita y adentro de eso eh, como que trato de respirar más hondo y, y, arrastrarme hacia la, cantarilla. aunque no veo bien, como para irme. Mm. Pero trato como de que el saco me proteja. Sí, Anda a la página 44. Bien. Ucho yo <laughs> no He sobrevivido al ataque del fantasma. Ah. Finalmente se va, dándome por muerto. ¿Ganaste? Pero. No. Tengo que robar. ¿Quieren seguirlo? Descarta. No, pero que ya, ya, termina, me parece. Descarta. ¿Tenés 10 minutos más? No, mi sobrina salió a ley 10. Y son 6 y 6. Descarta. Ah. Hacelo rápido, último. acá? Tenés 16, yo acabo, me la juego y descarto. Tenés muchas chances de sacarte una J o más y con eso perdés. O jugatela. Por la moral, al, por amor al arte, Ok, no, saco una más. Dale, esa es, mi jugador de Blackjack. ¡No! 26, cagaste. Okay. 27, de hecho. He sobrevivido al ataque de fantasma. Finalmente se va dándome por muerto, pero es porque, es porque estoy muerto. Estoy muerto, solo que no me he dado cuenta aún. Me salió mal la carta. Ah, ¡Es un fantasma! ¡Gané! Tenés que ir a la página 37. Yo no tenía que haber hecho caso a eso. ¿Ves? Yo soy jugador blackjack profesional. Contra el las cartas. El jugador ha sido dado por muerto por el fantasma, porque está muerto. <laughs> Pregúntale qué aspecto tiene como fantasma. ¿Qué aspecto tenés como fantasma? Una cara de boludo terrible. <laughs> se ven mis piernas, soy como esos fantasmas que son nada más como bueno, pecho. Andate a la, página 46 también. Soy un saco. Soy un saco que flota. Bueno, tapate con el resto de esos. me encantan las películas de las personas que se mueven y dice, como escapando. Ay, soy un fantasma que tiene una linterna, porque no siempre funciona bien. Y dice, he sido asesinado por fantasmas, fin. Gracias por jugar. ¡Ay! ¡Eh! <laughs>